Está Ginio Primo. El spot. 2022. Ah, desde el ruedo de los bar a nuevos aeroparques Ahora solo vuelo charter hasta Buenos Aires Estoy escuchando Laurin, soñando ir a Lawrence Van a darme tanta ropa hasta adueñarme el outlet si voy a salir del barrio va a ser por el barrio Ya que todos compartimos aquellos peldaños Quiero poder monetario y hacer dos estallos Si es con amor verdadero ya no es momentáneo Si voy a salir del barrio va a ser por el barrio Ya que todos compartimos aquellos peldaños Quiero poder monetario y hacer dos estallos Si es con amor verdadero no es momentáneo No tengo sueños de Miami, soy Mago Benjamin Quiero vender los discos como para orinar mi Grammy Voy a abrir los mares en fragatas de origami Decodificar la lengua y contactar con Anunnakis Despierto el alma en el violín de Paganini Figura para Panini, Paolo Maldini Paga tu karma y desarrolla el kundalini Hago mudas para Pitney mientras me inunda el espíritu 06 de diciembre nace el hombre vigente. El spot es un tridente de knowledge viviente, de sobreviviente que da hambre evidente. Cultivé mi paz, las cosechas son eficientes. Trascendí lo entristecido y mi sentido vi. Entre fallos y logros enriquecido fui. Agradecíme y feliz trabajé sin dormir. Ahora quiero viajes y hoteles como Gilmore Kids. Porque si voy a salir del barrio, va a ser por el barrio. Ya que todos compartimos aquellos peldaños. Quiero poder monetario y hacer dos si es con amor verdadero ya no es momentáneo Si voy a salir del barrio va a ser por el barrio Ya que todos compartimos aquellos peldaños Quiero poder monetario y hacer dos estallos Si es con amor verdadero ya no es momentáneo Abro la boca y brotan cartillas divinas soy obras de Miguel Ángel Capilla Sixtina El yo si pasa mi conjunto nutre este país Desde un pasadizo oculto como el Louvre de París Vistiendo pintas Polo Ralph Lauren Viven como en Tumi, pero no son Paul McCartney No hay comida chatarda, nos dejamos las carnes Acá en las barras mientras que un McDonald's arde De corazón impermeable como una gore Tengo monumentos en plazas como los próceres Te preocupa la estética y me preguntas cómo se ven A mí me dan más asco que el hombre blanco a Malcolm X No estoy para competir con ligas precarias Ahora cuido de los míos, dinastía templaria La cadena más pesada es la de la ignorancia La verdad se cuida cuida si entendés de su importancia. Ven ahí, guacho.